Diese Inhalte sind unkommentiert. Checkt meinen Kanal für kommentierte Videos in voller Länge. Viel Spaß! Aha. Hallo? Die wollen wir nicht kontrollieren, wir wollen ein Wohnmobil kontrollieren. Ach so. Das ist doch viel interessanter, ich wünsche Ihnen noch ein okay. schönes Wochenende. Dankeschön. Schule. Ja, nee. Wie mit einer Knarre, komm mal. Das sind die. <laughs> okay, Moment. Sehr geil. Mega, ey. Ich hab's drauf. verstanden, ja? Alter! Alter, die fahren alle noch rüber. Alter. Hä, hey, warum? Die fahren doch alle einfach. Sind die dumm? der Polizei? Boah, Junge. <laughs> Geisterfahrer. bester Fahrer. Grüß mich. emergency.